kombinaciji radit ćete prvo irimi na jednu i na drugu stranu, šipa nage, a onda penka na jednu i na drugu. različite naplate, može ovako. Razumete kao. Međutim, problem je sledeći, što a, vi pokušavate da uhvatite ruku na nas. I onda stojite ovako. Ovo vam je sa strane, razumete se. To znači da kad bi on zamanuo jače, ovo bi verovatno probilo ovo <laughs> i izbacilo bi iz ravnoteže. Znači prvo vas čuva ova ruka koja je bliža sa te strane gde on dolazi. Ruka ide pravo gore, vaš centar ide ka ruci. Ovo je pozicija. To znači morate biti sigurni da ova ruka može da zaustavi partnera čak i da ništa ne uradi. Probat ćete ovako. Test, znači partner krene lagano. Lagače. Pa Ajde. Znači, A moja ruka e, ne ide u sudar sa njegovom rukom, lagano sam. Znači ne podignete ruku da se kao zaštitite pa on udari po vašoj ruci. Nego moja ruka dolazi od ozdo, u pokretu šumene njegova ruka dolazi sa strane i desi se ovo. Tako da ja ne trpim njegov udarac, zato što ovo sve ide na gore. Razumete, ja? I ovo je ispred mene. Drugo, e, ova druga ruka vam je suviše daleko da danas. Radite ovo. Pa ovako. Nemate vi vremena to da uredite. Zašto? Zato što ako je udario pa nije uskočen, povuče ruku. To znači, obje ruke lagano sad idu ovako gore, pri čemu izgleda kao da držite jednu malu lopticu. A, pozicija kuka je bi on išao brže, to je ova pozicija. Tako da razumete. Međutim, nema potreba da ja uradim ovo, nego stavim ovu ruku ovdje. A, e, pošto ovo ne mogu da uhvatim jer se brzo kreće, ono što mogu da uradim je da promenim smer kretanja te ruke. Tako što od ozgo gurnem ovako dole. Međutim, da mi koliko god brzo da ide, ne može me sprečiti da uradim ovo. Može brže invaliditeta. Međutim, pošto može ako uče ruku, pa dam sam, onda postavim ovu ruku dole, tako da rukom gurnem njegovu ruku da, dole, da. ruku koja ga protušta. Da li razumete? Znači, prvi deo je ovo, od dozgona dole i ovamo, tako da on dođe u ovoj poziciji sa telom. Znači, za sad ja nisam mrdao noge, ali noge, prvo zadnje ide u kosu u nazad, prednja i ova se povlači, dok ruke rade ovo ovo je pozicija gde da se ne bio. Pravi, U ovoj poziciji, a, e, ako samo uđete zadnjom nogom, ovamo ili tamo, da bit ćete daleko. Znači, ovo je daleko od njega. To znači, ako idete ili mi, uklizava prednja noga, da li vidite, a, e, ako je tenka, ide korak pošto će da uklizava prednja noga, najčešće ćete napraviti ovakvu grešku. Kako ste ovo držali, za prednjom nogom tamo će da vam krene i ruka, pri čemu on može da savije i da vas ugleda. Isto i ovde. Vidite. A, da se to ne bi desilo, pošto u ovoj poziciji njegov tok je tamo. Ruke i kukovi zadržavaju tok tamo, kada uklizate, zbog tog toka ova cela strana ide ovamo, pa ste bezbedni ruke, i onda šipka. Kada je u pitanju tenka, kada krenete, pokret je e, kao da igrate rock'n'roll. Pri čemu njegov tok koji ide ovamo, pomažete rukama, da li vidite, i onda se okričite. Probajte. Srednja korak nazad, pa se ovako i vuče. zašto je tako kretanje bi on dolazio polako, onda može da bude dovoljno pomerio samo prednju nogu da bi ovo prošlo između mene i njega. Međutim, ako dolazi malo brže, on mi se približava i ja ne mogu da stignem to da uradim. Zato nije dovoljno samo prednjom nogom da krenete u nazad. Međutim, ako on dolazi, a vi zadnjom nogom krenete, onda je ovo lako izbeći. To je brže da vidite. Znači, a, e, ako sam stajao ovde i ovo je linija, da pomenim samo prednju nogu, da se pomenim u prilike ovako. Kada pomerim zadnju pa prednju, ja odem skoro duplo više. A, e, međutim, ako on dolazi a, e, mnogo brzo, a, ja mogu da se krećem i ovako namerite da poskočim na toj zadnjoj nozi. Da li Znači još jedan gledaj, ne? Ovo mi daje da li vidite e, prostor da se kreće. Zato je zadnja pa prednja. Znači zadnja, prednja i vuče. Onda uklizavate i ide tirimi ili korakne tirimi. Dakle, horizontalna ravan je ravan suko vertikalna rava je rava gde mi možemo da budemo zajedno i da podjednako gravitacija pomaže i meni i njemu. A, ako partner dolazi polako, polako, nije problem da uradite ovo i da uđete. A, međutim, ako dolazi brže, pošto je intenzitet njegove energije, a, to je sile, jači, a, kada dolazi brže, onda ovo ne može mnogo da vam pomogne, jer je ušao. To znači, e, morate iz horizontalne ravne i da pređete u vertikalnu ravan potpuno. Pošto ovo već ide u vertikalnoj ravni, zašto to ne bi išlo ovako? Evo. Da vidite kako on stoji sad. On je otišao dobro. Sada postoji tendencija da ga sila e, reakcije nižega sila reakcija odpora, to je normalno. I to iskoristite da uđete. Da vidite. Ovo je tenka. Ajde, gledajte. Znači, krećete se ovako pa ovako ili ovako pa ovako. A u stvari treba se krećete ovako. Znači, zamislite kao uh, kad bater treba da vas napadne, kao da vas napadne na velika lopta koja skače. Onako zamislim. Ako se ugoji još malo, da. <laughs> bit će velika lopta. Što će više, može više. Oj, a, e, znači, taj osjećaj treba da idete kao da on dolazi na ovakav način. A i vi da reagujete na ovakav način. Da, da. Razumete, ja? Znači, kvarte dolazi, a vi dajete ovo ne vidite. Kao da se ta lopta odbija. Naravno, vi ne skačete, nego se lopta odbija. Vidite? A, pokazao sam drugom rukom da mogu da ga udarim bilo kad i u bilo kom momentu, iako to ne treba. Provjerite. Onda ako mi treba, na polu, probaj da dođeš ka meni na drugu. Probaj na ovu, da znači. No. Da li razumete? E, ovo je pozicija za ili. Međutim, ako hoću da idem tenka, ja sad moram u ovom smeru da uvijam. Nego ruku ide tenk. Znači, gledajte, on ide tamo, ja idem ovamo. Pravim korak, okret, okret u mestu na prstima i iskorak. Tako da kad sve uradim, stanem mojom osom i centrom naspram njegove ose. Ovde se znači čuvate, pomažete mu tog tamo,